Dette er den første av tre videoer som skal se på hvordan vi setter opp synkronisering og deling av notatblokker fra OneNote. I denne første videoen skal jeg ta for meg hvordan man registrerer seg på live.com og setter opp mapper man deler med andre. Da begynner vi med å gå til live.com. Og her får du nå valget mellom å registrere deg eller å logge på. Eh, logge på kan du gjøre hvis du allerede har en eh, Live-ID, det vil si det samme brukernavn og passord som du for eksempel bruker til MSN. Eh, hvis ikke du har en, så kan du registrere deg. Det er fort gjort og gratis. Fordelen her er at man kan sette det opp med hvilken som helst e-postadresse, du er ikke nødt til å lage en ny en. Da ser skjermbildet sånn ut. Du må fylle ut alle boksene her, ellers så godkjenner den ikke registreringen. Og det kan være greit å ta vekk det krysset for å slippe å få tilsendt reklame. Når du har gjort det, så er du registrert og kan logge inn. Når du logger på eh, live.com, så møter du følgende skjermbilder. Og her er det SkyDrive vi skal konsentrere oss om. SkyDrive det er Microsoft sin skylagringsløsning, der man kan lagre hvilken som helst type filer. Du har et ganske stort eh, lagringsområde, hele 25 gigabyte er eh, tilgjengelig gratis. Eh, så det du da trenger å gjøre for å kunne dele notatblokker med andre, er vel å synkronisere mellom flere PC-er, det er å sette opp en mappe som du deler. Da trykker du på ny mappe. Skriver inn et eh, fornuftig navn på den. Og vi ser også at det da dukker opp en meny her til høyre. På denne menyen så kan du gjøre endringer i mappens egenskaper, men du kan også dele. Og deling er det som nå er interessant. For å kunne dele mappen og mappens innhold med andre, så må du vite deres live-ID, det vil si en e-postadresse. Så de du ønsker å dele notatblokker med, må du spørre om å få eh, live-ID, sånn at du kan legge den inn her. Skriver inn i tilruten og trykker på del. Du kan også få tak i en kobling eller publisere mappen, eh, sånn at den er offentlig tilgjengelig på nett. Ehm, så vidt jeg vet så er det likevel en forutsetning at man er innlogget med en Live-ID, så den er ikke åpen for alle. De må være logget inn på Windows Live. Da er du klar til å sette opp delingen fra OneNote.